Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo fondotinta della Essence che si tratta del Full Coverage Concealer Camouflage. Allora, eh, il colore che ho io è il 10 Nude, ok? Il prezzo è di 3,95 euro per 5 ml di prodotto. L'applicatore è a spugnetta e se vedete la confezione vedete proprio che l'ho pescato fino in fondo ho cercato di smontarla quindi l'ho proprio finito e ve lo mostro un attimo nello swatch allora cosa dire di questo correttore eh, prima di tutto il prezzo è ottimo la coprenza è davvero alta mi piace tanto come prodotto ehm, avete visto anche nello swatch che copre anche i disegni fatti con eh, l'eyeliner quindi fantastico cosa dire correttore per le occhiaie perfetto perché lo applico si stende bene è bello cremoso ma non va nelle pieghette dell'occhio oltretutto io stendo il correttore poi lo sfumo con il fondotinta cipria e sta bello fermo lì durante il giorno se voglio ritoccarlo posso tranquillamente stratificarlo avendo cura di sfumarlo comunque bene quindi lo, lo stratifichiamo ma lo sfumiamo bene bene ha un bel risultato naturale non segna il contorno degli occhi quindi cosa molto valida devo dire però che le colorazioni sono un po' ehm, po' scarse infatti questo era il più scuro però è nude perché sennò c'era light e un altro non mi ricordo comunque il più scuro e per me è molto chiaro quindi per quello che lo vado ad applicare e poi ci passo sopra il fondotinta perché sennò è davvero troppo chiaro va bene anche come correttore illuminante però davvero ha una coprenza bella alta e bello corposo e quindi mh, mm, è perfetto per la zona delle occhiaie soprattutto per me oltretutto va un po' a coprire ma illumina quindi è valido cosa dire però dura poco la confezione è applicato tutti i giorni io lo applico sul contorno occhi e durante il giorno magari e verso il pomeriggio o sera vado a riapplicarlo un attimo mi è durato un mese neanche e poi la confezione non è molto pratica perché ho dovuto proprio smontare questo tubettino per riuscire a prelevarlo tutto detto questo però è un fondotinta è un, un correttore low cost da un prezzo davvero basso che comunque fa un buon lavoro spero che in futuro facciano delle colorazioni un po' più adatte a ogni carnagione questa è molto chiara se tendo in inverno va anche bene però se tendo un attimo ad abbronzarmi verso la primavera non va più bene come correttore quindi questo un po' però comunque sia fa quello che promette è un buon correttore niente da ridire Fatemi sapere se lo avete provato e come vi siete trovate. Io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che pubblico un'altra recensione beauty come sempre low cost. E alla prossima, ciao!